こんにちは、粟田洋介です。今日は芸術とは何かというお話と、あとこのキャンバスに絵を描いていこうと思います。あらかじめ言っておきますが、これは誰かとか何かを否定とか批判する動画ではありません。まあかなり昔の話なんですけど、出来上がった自分の作品を見て、 こんなんでいいのかなこんなの芸術じゃないのかなとかって考えてなんか自信がなくなっちゃったりしてなんか今思うとすごいバカみたいなんですけどいろんな人が言った芸術とは何かって言葉そういうのを考えて例えばある人の言葉で芸術とは自分のアイデンティティを表現することだそういうのがあってで自分のアイデンティティって何だろうでアイデンティティっていうのをパスポートとか戸籍とか履歴書に書くようなことそういうことを考えて、うん、自分は日本人だだから日本的な なテイストを表現しようと思って、江戸時代のデザインとか調べたりとか、そういう感じで作品作ってたんですけど、考えてみたら、私は江戸時代に生きてないし、 それ自体が自分のアイデンティティじゃないんですよね。今だから思うんですけど、自分のアイデンティティなんて、他を調べてなんか出てくるもんじゃなくて、自分の中にすでにあるものなので、難しく考える必要もないし、言葉にしてアイデンティティとか言って、なんかしようとしたことが失敗のもとだったんじゃないかと思います。もちろん言葉で考えるからこそうまくいく人もいるかもしれないんですけど、そういうのは人によって違うと思います。 たくさんの人が芸術とは何かっていうことを言ってると思うんですけど私はそれって単なるその人たちの哲学に過ぎなくて人によって答えが違くていいと思うんですねしかも同じ人が時によって違うことを言う場合もありますまあ、話がコロコロ変わるっていう意味じゃなくて例えば私もよくあるんですけど10年前はこう思ってたんだけど今はこう思うとかね だから誰かが芸術とは何とかだって言ったところでそれと違うから芸術じゃないとは限らないし決まった答えはないんだと思いますでも困ったことに芸術とは何かだけじゃなくて何々とは何だとかこれはこうだとかっていう人って断定的に言うんですよねだからそれが答えだと思っちゃったりするんですよ 芸術とは何かっていうことがなくたっていいと思うんですね。まあ芸術とは何かって言葉で言えたら楽しいかなっていうぐらいで考えてもいいし、真剣に受け止めてもいいし、何だっていいと思います。そんで一つの作品を見て、ある人はこれは芸術だっていう人もいれば、 こんなの芸術じゃないっていう人もいると思いますだから実際のところ自分で芸術だと思うことによってそれは自分にとって芸術になるし芸術じゃないと思う人にとっては芸術じゃないんじゃないかと思います たとえそれが偉大な芸術家であっても、偉大な評論家であっても、偉大な先生であっても、芸術とかに無頓着な人だったとしても、そういうのは関係ないと思うんですね。よくなんかニュースとかで、これぞ芸術みたいな、なんか見た時に私はなんでこれが芸術なんだって思う時もあります。でもそれは私の考えで、 そうやって芸術だってみんな楽しんで見てるんだからその人たちにとって芸術なんですよねそれでいいと私は思いますなんか私はまた猫の絵を描き始めていますで芸術の話の続きなんですけど ちょっと私の古い本でピカソの本なんですけど、ピカソの言葉がいっぱい書いてあります。一つ私の好きな言葉があって、多分これ会話の一部じゃないかと思うんですけど、君は私に何が芸術であるかを言わそうとしている。もし私が知っていれば、 自分だけの秘密にしておくよとピカソが言ったみたいなんですけど実はピカソも知らないんじゃないかなって解釈もできるし言いたくなかったのかもしれないしちょっとわかんないですけどもう一つちょっと気になったのが誰もが芸術を理解したいと思っているなぜ鳥の歌声を理解しようとしないのだろう夜や花など我々の周りの全てを理解しようとせずに愛することができるのはなぜだろう 絵画の場合には理解しなければならないと考えてしまう。芸術家が必要性のあるもの、制作する以上のものを制作していると気づきさえすれば、自分が世界中に無意味な存在であると気づきさえすれば、世界中に喜びを与えてくれる、その他多くのものよりも自分を引きつける重要なものは何もないのだと。でもそれでそういったことを説明することができないと気づきさえすればよいのだ。 絵画を説明しようとする者は大きな間違いをするものだとピカソが言ったそうですなんかピカソがどう思って言ったのかはちょっと本当のことはわかんないんですけど私は周りの綺麗なものは理屈抜きで愛せるのになんで絵画だけ難しく考えようとするんだろうってねそういうことじゃないかと私は思うんですけど皆さんどう思いますか そんな感じで完成しましたまた猫の絵を描いてしまいましたがこれは山の上の猫というタイトルですそれで私にとって芸術とは何かというとまあ猫の絵ばっかり描かないっていうことですかね何それって思うかもしれないんですけど私にとって多少意味があるかもしれないしまたナンセンスなことを言って自分で楽しんでるだけかもしれないしまあ大真面目で何か言ってる人もふざけて何か言ってる人も